再来，让我们来看一下，就是在周二这一天，我们会在晚上的二十一点四十二分迎接下弦月。而下弦月呢，它是极度适合我们呢去针对想要驱逐或者是疏远，或者是说想要去改善一些东西的。 事项去做一个祈福的，例如说环境或者是个人心灵上的一个净化，比如说我想把我的忧郁啊、我的 anxiety depression 都给呢代谢掉哦，或者是说你希望呢我自己的情绪呢。 不好的、负面的这些想法都可以抛开，那么都可以运用在这一天呢，来去做一个祈福发愿的一个效果。那切记呢，需要在晚上的二十一点四十二分之后的三个小时内呢，这个能量会是极强的。只要面对着这个天空，如果看到月亮，就尽量面对着月亮，双手合十做这个祈福发愿就可以喽。 而在当天周二的中午呢，同时逢到的是乌兔太阴日的吉时，所以从早上的十一点到下午的这个一点间呢，是很适宜呢，我们可以做婚姻入宅、扫射，也就是大扫除，还有交易跟斡旋相关的事项，提供给需要的朋友们参考一下。那同时要。 提醒一下呢，在当天呢，同时有逢到的月季这个星数入到宫位哦，因此如果你本来有要递一些诉状啊，或者是有赠送相关的事项呢，在这一天呢，尽量不要在当天去做调解或者去做这个嗯，众审的一个动作，因为呢，在这一天的话，这个星呢入宫的话，会影响它的结果，甚至呢会让这个官司呢变得比较。 呃，棘手一些哦，所以呢，如果你想要比较利落的去处理掉你的官非的话，切记就不要再有月季办到赠送的时候呢去做处理哦。 另外，我们来看一下，就是在周三这一天，我们会迎接的是适合荧幕前男性朋友们的麒麟日。当天同时也逢到了五元二将，除了很大力，我们可以帮自己补财库、补大运之外呢，当天同时逢到了念世造君、上亿天朝的日子，而这也代表是在腊月二十四号。 这一天，我们呢会做送送灶神，或者是说，我们可以送神清屯。如果你对于这一块呢不是很理解，请务必参考老师的另外这一个影片哦，在这里面有详细的告诉大家要如何透过正确的方式呢来做送神清屯，还有谢太岁，来保你在家宅呢来年可以家运旺旺来。 再来，让我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是无路日，因此在这一天不建议做任何的交易斡旋。同时，要特别提醒属鸡的朋友，当天白虎星数会特别的泛滥，尤其针对我们要外出，或者是说你有在用一些操作机械相关或者是刀尖锐的物品，都要格外的注意，包含我们在。 上下班出行的部分也要格外的留意旁边的行人或者是周遭的车辆哦。另外，我们来看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是大净日。而在大净日这一天呢，非常大力，我们呢可以在上午的时段，也就是从早上的七点一直到下午的一点整的时候，可以做祈福。那这个祈福的部分呢，大部分会建议呢，不妨我们可以念。 至少呢，四十九次的解冤咒，或者是我们可以念七次的这个心经呢，来达到一个回向，给这个有缘的，或者是无缘的，甚至是应声讨报的怨亲债主哦，来达到这样的一个福报的累积。那么当天这个时段的一个。 这种祈福呢，它是可以达到福星贵人的一个护持的，因此大家可以在这个时段呢，多持一些你本身就有在持的一些经文哦，都会是强化它的一个力道，包含它的回向的效果。再来，让我们来看一下，就是在周六这一天，在周六这一天呢，我们会迎接的是天德无曲的日子。 在当天的未时，也就是下午的一点到三点的时候，逢到的是天赦的时辰哦。所以在这个时间，尤其又是逢到了周末。如果我们是在周三的时候已经送神，可是却没有时间完成清臀动作的朋友们，不妨就运用周六这一天的这个天德舞曲之时，哦，又逢到天赦的时候呢，来做清臀的动作。那在切记。 在当天是不宜探病的，这个心术呢是比较凶险的，所以呢，尽量，尤其是当年度有逢到了病服心术的朋友们，就不宜在这个时候去探访亲友。那包含呢，因为目前的疫情状况，也不建议大家呢，呃，太频繁的去走访亲友家哦，除非你非常确定他接触史哦。 最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，因此呢，会建议大部分的集事少取，然后大部分的事宜呢，都先缓慢处理，在当天尽量呢，就是不用为妙哦。以上是当周的重要日课吉凶，接下来让我们来看一下个别生肖呢，在当周呢，哪一个生肖是当周的运势王？ 首先，第三名是针对属马的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友呢，除了你的敏感度会提高之外呢，其实你的圆滑度，甚至是说。 你的 flexibility 呢，也都会变得非常的高，而且也是在迎接蜕变的一个阶段。就像蛇呢，它准备要换肤的一个状态。对别人来讲呢，他们会觉得你你有一个这种神秘的感觉哦，而且他们也会很期待你看到你另外一个样子。如果你刚好是属于 这种高阶主管的位置，你很有可能会被委任新的任务啊，或者是说你也比较有机会去迎接一些新的 challenge，甚至是在这个礼拜会比较诚实的去愿意面对自己的内心啊，比如说在感情方面。因此，在这个礼拜，请务必除了对自己之外，对他人呢也要多一分的耐心。在运势上呢，都会给你更多的扶持跟这个加持哦。 那么在当周的开运矿石呢是铜矿及孔雀石，而开运的色彩是橘色，提供给这三个生肖的朋友们参考喽。接下来让我们来看一下在当周其他生肖的朋友们要留意的事项又有哪些。首先第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这个礼拜是属于需要灵活一变的一周哦。 这也代表的是呢，你们一定要留意到的，就是职场的这个变化是相当的一个迅速的，而且很有可能呢，你会面临的就是你本来跟进蛮久的一些项目或者是案子，本来眼看就要完工了，结果老板居然有一个不太一样的想法，整个计划要重新 refresh，重来一次，又或者是你被临时交办的一些新的业务事项，请记得这些。 一一来的这些东西，虽然让你感觉很懊恼、很气愤，甚至很不悦，但是他们都是一个考验，而这个考验呢，就是被观察你的灵活应变的能力。因此，请你要按耐住性子，好好的去执行就好咯。那么，在当周要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于精神振奋的一周哦。 而在这个礼拜，我们比较容易会接触到新的工作领域，无论是部门之间的一个轮调，比如说 job rotation，或者是说转换职场的跑道，也就是你想要换一个新的东家了，或者是你有崭新的这个挑战，都会让你想要好好的努力一把。在这个礼拜，你的动力是相当十足的，因此好好的干下去吧。 那在当周要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于需要把握优势的一周。那在这个礼拜要特别提醒你们，就是你手上本来握有的是一副好牌，就请你要按照。 牌里去出牌，因为如果你不按照牌里去出牌，你可能会白白的浪费了你手上的一些资源。即便你想要努力的去创新一个新的局面，也可能呢是白白的浪费了很大一段的时光跟时间哦。在这边要提醒你哦，不管你想要怎么样赢到最后，都必须要按照基本的生态，也就是游戏规则。 所以在这个礼拜，你的优势并不是在于你有多少资源，而是你知不知道人情世故哦。在当周呢，请属老虎的朋友，不管在进行任何的重大决定，都一定要好好的三思而行。最后呢，要提醒属老虎的朋友，在当周要留意的天数，有一天是周六。 下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友在这个礼拜是属于表现亮眼的一周，而在这个礼拜呢，你很容易就可以吸引呢许多人的一个青睐。不过呢，在经营这个人脉的时候呢，我们是贵在精而不是量多，而且我们一个人一天也只有二十四小时啊，所以建议不要一时呢冲昏了头哦，一定要仔细的去 survey，还有去。 看一下哪些人才是适合你去深交，然后做后续的联系的，呃，不要把这个时间浪费在不必要的一些人际往来上方。那么在这个礼拜呢，属兔子的朋友并没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于开辟局面的一周。 而这也代表是，我们不论是在工作，或者是在日常的生活上面，都会即将面临许多的改变。比如说，在工作方面，你可能必须要尝试的跨出你的舒适圈。老师会建议，在本周要多接受新颖的挑战，而且呢，要给自己多一点的自信心。因 因为这样子，你才能够借由它来证明自己的实力以及能力哦。在当周属龙的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要把眼光放远的一周，而这也意味着是，不论我们是在事业上，或者是在投资上，在本周都会有不错的一个发展空间。 针对快要过年的话，这个消息是不是可喜可贺呢？如果有机会能够名利双收，当然是更不错了。所以在这个礼拜，切记在表现方面一定要增加自己的能见度。不过呢，更要留意的是，不要太过的去重视，或者是。 emphasize 你个人的一个利益，又要以大团体的利益为出发点，以大局为重，那么这样子人家才会更加的赏识你哦。在当周属蛇的运势也是相当的旺盛，因此没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在当周呢是逢到大有斩获的一周哦，而这也代表是无论你是针对感情或者是公事上面呢。 你都会尝试用比较展然不同的思路去解决眼前的一些状况，也许呢，透过这样的一个模式呢，可以让你跳脱目前的一个局面或是困局哦，也能达到柳暗花明又一村的效果。那么属马的朋友在当周要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于比较容易过度透支的。 因此，在这个礼拜，我会建议你们一定要认真的面对理财，改掉我们这个冲动消费的坏习惯哦，还不至于在每个月呢都看见自己的荷包见底，甚至有些人可能是月光族，没有办法留下任何的存款。请不要仗着你目前是壮年期或是呃年轻力壮的状况，然后一直觉得自己的身体很健康、很明朗，因为你除了 过度的透支自己的金钱之外，也很有可能呢，定期都在透支自己的体力哦。一定要养成规律的这个作息时时间哦，还有包括运动的习惯，这样对你的健康才会有更实质的帮助哦。那么在当周属羊的朋友要留意的天数有三天，除了周一、周三，还有周五。下一个生肖是针对属。 猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于高超应变的一周，而这也意味的是，你们在当中呢，凡事都会保持着想要独立完成的这种心态，因为呢，你不会去期待，也不会去过度的希望是说有别人会去插手，甚至是支援你哦，因为你害怕在这当中你可能会失弱。 而在这个礼拜呢，属猴子的朋友，如果你是已经有家庭的，甚至是有孩子的，在亲子互动方面呢，不不管是对孩子哦，甚至比如说跟长辈的互动哦，都尽量要多一点的心平气和哦，不要用一些比较不耐烦的口吻啊，或者是比较像是命令的口吻去对待他们，会比较有利于关系的一个和谐跟缓和哦。这是要提供给。 这个礼拜心情会比较烦躁的属猴子的朋友们，下一个是生肖之前呢，我们也要先提醒属猴子的朋友们，在当周要留意的天数是周二。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜逢到的是暗藏汹涌的一周，而这也代表是在这个礼拜可能为了争夺一些资源啊，那么你的竞争对手可能会纷纷的在台面下呢。 就是花招百出，但是虽然你不见得一定要随之起舞，因为你的个性使然的关系哦。但是，请你也要记得，你要维护自己的利益，因为有的时候这个利益可能代表的是一个团体，甚至是一间公司哦。那么在当周呢，属鸡的朋友要留意的天数，有一天是周三。 下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在当周是属于日复一日的状态，而在这个礼拜呢，你会觉得凡事都好像缺少了什么，而且会觉得比较没有新鲜感跟刺激的感觉，因此你提不起有这种努力或者是冲刺的这种活力跟动力。 老师会建议你们不妨尝试以新的思路去看待目前手头上的一些工作，尝试以不同的方式去完成它们。那或许你也会有意想不到的效果，那也可以让自己呢跳脱出这种觉得一切都非常的 boring 的一个状态哦。在当周呢，属狗的朋友要留意的天数有一天是周四，最后一个生肖是针对属猪的朋友。属猪的朋友在这个礼拜逢到的是。 加倍谨慎的一周，这也意味的是我们在工作上呢，需要拿出加倍的谨慎态度，来减少一些可能预期的或者是有几率发生的一些错误哦，这样子才可以避免你被主管盯上，或者是莫名的成为了这个戴罪羔羊，变成锅盖王哦。那么在当周属猪的朋友要留意的天数有两天。 除了周三之外，还有周五。以上是针对个别生肖的朋友在当周要留意的事项。接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属牛的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上在这个礼拜，如果你想要展现出你的这种呃魅力，请用这种正义或者是慈悲，甚至让对方看到觉得你是那种宽容得体的这种形象，或者是说有那种母爱的这种形象呢，来让对方呃吸引他的注意力哦。那么在这个礼拜呢，老师也会建议呢，在。 互动的方面的时候呢，不要过度的去依赖对方主动，你可以多一点的一些主动哦，少一点的被动，来达到这种感情升温的一个互动模式哦。那么在这个礼拜呢，老师也会建议这三个生肖的朋友们，呃，尤其是如果我们已经逢到年节逼近的状态，哦，可以呢。 试探性的问看看有没有需要，就是呃跟他的家人互动等等的方式呢，去做一些延伸性的讨论，都会是不错的一个方向。 好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友们，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过下方的表格预约线上咨询。另外，还没来得及报名参加迎向幸福法会的朋友们，第二梯的报名已经如火如荼的开始了，请记得赶紧透过下方的链接报名点灯参与法会。呃，如果你想在当周送灶神、送神， 好哈，清臀的朋友们也不要忘记看看下方的这个影片哦。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见了，拜拜。